老梁，柏林，莫斯科，骚女，吊卵够你老母个丑花嘿啊！那下都听唔够翻，任灵珠痴白唱嘅夜调白富勇假啦。等老娘听谂翻呢一段，由曲王吴一小篇赞，衰仔何非凡唱嘅夜调白富勇主题曲先啦。云天的客。 愁须千多，连夜山啊情啊，不知再次见。 无可多聊，快些争路。又只见何事冷寂？ 为何不见佢先 害煞了啊！啊啊！多情之中，多情之中啊！啊啊啊啊！ 逼啊頻頻推地我震啊震啊受用啊！ 难遇中人襟袖，义共佳人你。惨遭强暴。 thao mộng sinh a à, hong sinh sinh trường tiên đi có tô ở tình à, trong thần cây ông sạc sàn dành nhìn văn mèn chót lông cấm mạnh tàu lột à pha thao diện tôn phong sai lệ bạc dòng đây có ông xanh bất kim thiên sẽ ông lao xin ba ngô tỷ phụ dòng ho ờ hờ tích muôn hồn khăm sâu khi lời quay tàn phát trần muôn con hồng à, à. Diệt của hình 就云魄归呀来，一诉啊情，衷情万种，若果兴。 我就身下情一惹事，与兄你同会。谁正共唉，变想到万换来。 我都非常心痛啊！亏我昂床七尺，都不得一个白。用啊！